In questi giorni quello che è avvenuto è stato quello di rendere possibile uno scambio tra istituzioni, eh, direttrici, eh, insegnanti, personale scolastico in genere eh, delle scuole d'infanzia del Kosovo e eh, le colleghe e i colleghi eh, di, di, Reggio Emilia. Allora, stamattina abbiamo incontrato una parte delle scuole del progetto Pedacos e diciamo, durante questa settimana della loro visita a studio a Reggio Emilia avevano un momento qui a Remida per approfondire soprattutto la parte che riguarda la relazione con i materiali. Abbiamo fatto in modo di offrire loro un'esperienza eh, che è quella che noi diciamo, pra pratichiamo con, con, bambini e adulti eh, in modo che loro possano anche capire sulla propria pelle come riproporre questo tipo di attività in, in una certa modalità anche con i loro bambini. Siamo stati eh, assieme alle scuole del Kosovo coinvolte nel progetto Pedacos in visita al centro internazionale eh, Loris Malaguzzi che è diciamo così, un po' il cuore eh, di quella che è l'esperienza del Reggio Emilia Approach. Reggio Emilia Approach nasce nel dopoguerra dalla sensibilità del movimento femminista, è una filosofia pedagogica basata sull'idea di diritti, diritti delle bambine e dei bambini al miglior contesto possibile di educazione ed è per questo che c'è questa idea di atelier. Un atelier è uno spazio in cui eh, i bambini eh, possono fare esperienza, possono fare conoscenze, possono sviluppare le loro potenzialità. Sono degli spazi che grazie al progetto Pedacos noi abbiamo proposto alle scuole del Kosovo, abbiamo sostenuto loro nell'allestimento e quindi eh, le scuole coinvolte nel progetto Pedacos qua hanno diciamo così, visto il funzionamento di un atelier nelle scuole di Reggio Emilia tornando a casa, tornando nelle proprie realtà, avranno la possibilità di eh, sperimentarlo e di kapirne le potencialita. I cili kopsht është ndërtu para 20 viteve këtu në, në, në regjio, i cili kopsht brenda vetës i ka 78 fmi të cilët e ndjekin uh, edukimin, më ndej ato mini ateljet brenda klasave në kopsh që i kemi pa, puna me fëmije, konkretisht ato që ka kemi pa ka qenë të gjitha materiale recikluse. San, pa po moj san, je nešto ovako približno. da imam ovako ovo grupu ljudi, da imam ove vse prostorije, da imam tu organizaciju, Ehm, I naravno, što više dece, da i što više roditelje, što više zajednice da se uključi, to ću da, čim stignem na dole na Kosovo kod mene, težiti ka tome. Edhe qysh, ta shone këto ri edhe mendimet i kam, qysh me bo takimin me personelin kur shkoj, me, me tregu që anja kemi po, që anja dojna me shpërfaqët ta, pas taj me komunitetin, me prend për me tregu se na për një avdit që ka kemi marr, mendoj ato fatë të dëshmijat dhe gjatë kohës jo mundu me, me shenime, se gjithë shka në moment mendë, edhe që me mujtë me bo një pjesë, një dokumentar, të punës një javore të vizitës këto që kemi pasë. Jemi me fatë që në shtetin ton edukimi në fëmirin e hershme e është dhe një prioritet, anda jemi me fatë si shtetë që qasje në regjë e kemi fut në sistemin ton uh, arsimorë vizitat cilat i kemi bu këtu, qendrat të cilin jemi aktualisht këtu, në kalon një përshtypje shumë të mirë në aspektin e qasjes në të ardhme në shtetin tonë me, në punë me, me, me fëmi. In Kosovo, devo dire che ho avuto la fortuna di incontrare molti colleghi e colleghe devo dire che c'è un'ottima base teorica perché comunque le università sono evidentemente capaci di formare bene il personale. Noi eh, come, come, RTM, come soggetto diciamo, eh, anche di cooperazione, crediamo molto in questa filosofia che è quella eh, di non esportare modelli. Qui non ci sono manuali, non ci sono i modelli da esportare da Reggio Emilia al Kosovo, non ci sono prodotti eh, da vendere. Eh, L'idea di scambio che c'è dietro eh, queste visite è quella del eh, ti faccio conoscere il mio percorso, ti faccio conoscere la mia storia, in questo caso la, la storia eh, delle scuole eh, di e dei nidi d'infanzia del comune di Reggio Emilia. E questo è lo spazio in cui costruire la relazione col Kosovo che però devo dire è stato molto accogliente rispetto a queste idee come se fossero appunto una, un cambiamento bene accolto che, che si attendeva ecco, e che ha messo molt, in movimento molte energie del, delle insegnanti. një hapsir ato ku jemi në ku veprojmë në punën tonë dhe në atë hapësirë ti grumbulloj materialet recikluese dhe ti përdorim fëmijët në mënyrë që të zhvillohet imagjinata e tyre, kërshëria për të bërë një aktivitet që i përket një materialet recikluese që kemi fara atje në në Remida. Ja se mi veoma veoma veoma zahvalna koliko su ovde ljudi ljubazni, mislim na ovaj projekat ovde. koliko su oni ovde e, ljubazni, koliko su spremni da na svako pitanje naše odgovore, a mi iz ove strine imamo pregršt pitanja, mnogo pitanja, e, veoma su ljubazni, veoma se trude da nam objasne, dočaraju taj trenutak, kako su došli do ovo, kako je nastalo ovo, kako je uspelo, kako je došlo do krajnji cilj svega ovoga. Edhe një një tarme, unë e kërkojnë nga ju, që ju më ardhë më në prapë me po, që kemi bo, së kurën jo këto, po me thonë, ah, lumnija, unë do të vijë atje në korpsin tanë që ke bo me regjë Emilio.